Allô Olivier, allô Anaïs. C'est une vidéo. Oui, ça marche. On se tient tout le temps? Tout ensemble, vous dire Hein?

Qu'est-ce que Jacob? Oh, ah, il a réussi quoi, Jacob? il a C'est un beau C'est tout C'est un beau chien. nous de la musique, mon amour. Essaye avec un autre disque. On veut danser, mon amour. C'est le dernier. Le Jonathan, est tout bon dans les rénovations? Non. Ben, peut-être qu'il est bon. Ah, quand elle est bonne, mais c'est comme là, il y a cette mais pas qu'on en achète d'autres, parce que ça s'en pas Ah, Du plancher flottant,

One fight, Mooman! OK. Bon, c'est se baigne. Va doucement. Oui, hein? Ah, tu vois, assis-toi sur le bord, puis après ça, tu iras. Va tranquillement, il faut que tu fasses attention à ton petit cœur. ça dit bien. Elle est bonne, hein? Alexandre est réellement bonne. Elle sent réellement l'eau de la piscine. On se baigne. Là, c'est les pieds qui trempent. Pas tranquillement. C'est trop frais, t'arrêtes, on se reprendra. Bon. Alors, T'as vu, euh, le où j'ai puis là, hein? Tout est, tout est cling, cling, cling. C'est un traitement choc. Wow, wow, wow, wow! Hey, papa, ça revole, c'est pétable, Alexandre. Capable de flotter. Ouais, bon, t'es bon. Fait que je te dis un beau bonjour, bonne baignade. Hein, on est bien, on se baigne. Y a-tu réussi à se au complet, le petit? Oh. <laughs> Il a trouvé un autre truc, lui. du quai! Nous autres, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'ils font, nous autres. Hein? mais j'ai plongé la tête dans l'eau. OK. Bon. <laughs> lui, lui, il aime bien ça. Hein. Il est parce qu'il est tout petit. Ouais, ça fait du bien, hein? Oui, l'eau est plus frette pour lui, là. C'est correct. Ah, le grand-papa, il est là. Qu'est-ce que vous faites, M. Lecourt? On aime ses tailleurs? On aime ses tailleurs? Aquí, aquí. Ah, t'es content? Ah, le beau chien, là. Ah, c'est Mike Clark. da é Praia de é, é mim, São João, da Praia de Filminha. Fica Santa Tubissabu. Não. Salut Annie. Ok. Ah. Tudo é onde é buculi, hein? Só que onde é buchien, mais claro. Dela il est top, pareil, Benny, baigner. Euh. Je sais pas s'il va se coucher après-midi, Annie, hein? Non. Non? Ah! Il est capable. Fly. Fly. Ah, on ne trouvait pas, my slide. Mm -hmm. No way, reknyelni. Te bobcsánat. Oh, il est away switch, Ok, attends. George, tu sais aller dans la maison chercher le plat du chien. Il a soif le chien. Mettre de l'eau à Mike Lloyd. Il a de la à dire son nom, Mike Lloyd. sortir. Ben, As-tu une serviette, Annie? c'est pas, une photo, c'est filmé, ma chère. T'es très jeune.